баарын биз менен жашап атканы апама точно жакпайт го дейм ага серсен болбой эле кой мамам менен өзүм сүйлөшүп коем абайчы сенден качып жүргөнгө азыр убакытым жок сен квартиранын хозяйкасы экспертизаңарды күтпөйм акчасын төлөгүлө деп атасыз тиги сотко берип го аялым жакшы экен жоготуп алды Ната десең бул. абай ал. бұл жақ мираның атасы Жок, мындай болбойт официант Олып жатам. Бізге коньяк беріп қоясыз ба? Мақұл. Негедір бывший күйемді көргенде ешкім келіп кетеді. Мен де сені көргенде қуанышта боламын да. Пап, баса байдағы сізге ұқсап ресторанда іштейді. Шеф-повар. Шеф-повар? Ағайсы ресторанда? тиги шеф тіліміз. емес сіз білбейсіз ғой деймін Емі эми түшүндүм неге сени эмнеге жактырып калганын эми түшүндүм мен да жаш кезде бир шеф поварды жактырып калдым бирок биздики болбой калды бирок силердики экөөңөрдүкү жакшы болот мен ишенем эме силер шашпай қоя бергіле а біз абай екеуміз тамақ ішіп келелікші пап сіз тамақ шегесіз бе э, бүгіннен баштап шеге баштадық кеттік шәп апай бүгіннен болған цирк сенің аяғың бар шеф шәп мен бар тоқта менің қызымды алдап бойына бітіріп қойып қашып кетейін дедің бе жоқ жоқ жоқ шеф жоқ шейін ұлып туруңуз мен аялыммен менен ажырашып кеткем расмий түрдө анан мира экөөбүз сүйлөшүп жүргөнбүз анан сүйлөшүп жүрүп э, азыр эми бала күтүп калдык шеф сен аялың менен жашабайсыңбы э, жок жок жашабайм коркуп кетсе абай абайлагын бул менин жалгыз кызым билдиңби жалгыз кызым баяғы үйге жеткіргенде балдар да бар емес әй мыналар еркектер да мен қыз жөнінде айтып отырмын бұл жалғыз қызым все анан апасы экөөбүз ажырашып кеткенде мен өзүнчө бүлө болуп ал өзүнчө болуп а кызымды такыр көрбөй калыптырбыз да все все шеф макул шеф бир айтчу сөздөр болду болду токтот паника мен де адегенде балалуу болосуң дегенде кичине э, паника болгом баары жақсы болады неберени төрөйсүңөр баары мощно болот баары жакшы болот жүр бизди күтүп калыштыо карачы кыңк этип койгон жок <laughs> мага окшош экен экөөбүз бир жерден түшкөн жок белек <laughs> жоқ пап тамеке жыттанбайсыз го жаңы үйреніп атпаймынбы баса бе? абай экөөбүз бир ресторанда көптөн бери чогуу иштейбиз ошону айта албай отурганбыз биз кандайча ошондойчу эми ошону жаздан бери айта албай эле мына бири бирибизди унутуп тиктеп эле минтип эле сонда тойыңар қашан болады мындай датаны таңдады ғой мам пап біз абай көз ойландық. акчаны коротпой эле той кылбай лучше медовый месяц кылабыз деп чечтик ушундай туура болот го деп никакой мен эмне он жылдан бері дубайда ешекті қалап жүріп тұрым бі? мен өз кызыма деген достойный эле свадьба кылып берем мүмкүнчүлүк бар баарын өз мойнубузга алабыз ресторан да бар абай өзү тамак жасайт абай скидка кылат өзүнө өзү азыр мен чыгып келейинчи кел кел эле ошондо сен бактылуу болосуң жакшы күндөр алдыда как мы отдыхаем, скажите горячо. Горячо. Пусть все знают, как мы отдыхаем, скажите бізге қатты штап кетіптір урматтуу каниметов Аделет, каниметова мерим жусупов абай жусупова диана каниметов Қыдыр, Сілерді сот отурумуна чакырабыз сотто күбө қатары көрсөтмө беріп кетиңиздер дейді. бұларға бірдеме алып келдім сотқа повестка алып келдім әрине бірдеме алып жатыр анысын білмеймін давай барайық бұларға соттан повестка келді мені өлтірген ғой gelgenden beri Altınay görünmüyordu. Telefon Çal çalar. Var mı? Aa, var var var. Abonentin telefonu açıldı. Cecettirip değilmiş. Evet. рубашка кеп, ертеден кешке сотка қарап отырбай, инстаграм тикток ток дебей ну что то ойнаған жақсы а то жинде болып баратасыңар баргандан ба? қыздар қарасаңар ара самый сильный удар болады ой оқи ой самый сильный ударың шу самый сильный удар мындай болады қарап тұрғылар. ілгері мен университетте оқып жүрген кезде мен оң мұтыма қара лента байлап қойшы білесіңдер да бұл оңбұт менен тепкенге болбойт деген сөз түсіндің бе запрещено удар мощный очередь алып келіңізші мына қазір мен сіздерге көрсетемін қандай тебіш керек Эй, мә молға тартшы видеоға ана кешінде тіге одноклассникке жүктейіз. так бі? бе ооба марадонаныкы рука бога болса менікі нога бога тентек болған жоқсыз ба ооба ооба ооба бері қараңызшы эчтеке ештеңе болған жоқ жоқ жоқ жоқ жакшы эле ой мен да өзүмдүн ударымды өте катуу тиет кешіріп қойыңызшы эмне қылсам болады я? эчтеке қылбайлы эле қойыңыз деп едім эме үй каттарына жардам берейинби колго ашык чын элеби баарын билесизби колдон бүт баары келет э антеннам бузулуп калыптыр крышага чыгып тагып бербейсизби кір жағы мен неме бала кезімден эле бийиктиктен корком кухнямда проводкалар иштебейт лампочкалар күйбөйт <laughs> кичинекей кезинде токтотканда ошондон кийин такыр электричествого жолобоймун а мына огород бар мындай чөп мындай буак субактарга аллергиям бар менин <laughs> тамашалап атам эмнеден баштайбыз анда мына огород чогуу казабыз келиңиз анда күрөк алып келе калайын мен мақұл мақұл азыр ар беріңіз жең аласыз жап жаңы Toyota Camry 75 бешке ээ болыңыз эй жігіттер кетті ке состановкаға е дроп түсті жака транспорт бар менде баги бар все давай сен ала кетемін азыр давай давай давай эй жігіттер мен интернетим өтіп жатады давайте шу проблеманы чечип кой деп іләсін таппай койдум шығар мақұл болбой қойшы балким шешіліп қалатын шығар шешілмейді шешілмейді сен андай кісілермен іштескен емессің а мен іштешкем охрананы шақыр заводқа бара берсін жом айда қаяққа айдачы сен қой болғанда далыңа шашылыса кетмексің ғой деймін қошына шаршадыңыз ба жоқ қыдыр деген тақыр шаршамайды ішіне салып шай ішпелік пе iste içelim. кирсем болобу абай бул үй сага эмне менин жашоомбу кирип чыгып жүрө бергендей Eşikti cevap koy. Ладно. Жома. Видео видеоға тарта бер керек етек қалшы шырқын Söyleyeyim ha? Салам алейкум. Салам. Қандайсыз? Құдайға жүрі жүреміз. Мен саға барын түсіндіріп берейін дегім мен айтып ба мира экөөсүнүн ортосунда эч нерсе жок деп чын элеби а боюнда эмне жаздыкпы ал балам тыштабайм бирок мира экөөбүздүкү бүткөн эй макул анан эмне дегиң бар просто ал ата энесинен жаман көрүнгүсү келбей анан менден суранган жакшы күйөөнү ойноп берип койчу деп бул окуя бүткөндөн кийин ал өзүнчө мен өзүмчө эле болобуз конечно азыр күйөөсүн ойноп беріп кой анан баланын атасын ойноп беріп кой анан чогуу жашаган үй бүлөнү ойноп қой. кой ошентип ойной бербейсиңби <sighs> абай жашоо сага оюнчук емес. баягы эсиңдеби сен көз бірінші жолы қандай болдық қа? Көздері күйіп бақытылуу мен ошондо түшүндүм сен мени дагы эле жакшы көрөт экенсиң ошону түшүнсөң эмне кыласың абай сураным менин менен ойнобочу диана мен түшүндүм мираға дағы ата енесіне дағы барып барлығын айтам. бұл ретінде шындықты білсінер не отырасың бар айт бермеймін абай қой берші деймін жоқ кімге айтып отамын кімге айтып отырсың қой бер қой бермеймін абай хватит диана қой бермеймін неге отасың мен сені бір жолы қой бергенмін да қой бермеймін болды қой берші деймін қой бермеймін ты как маленький қой бер диана қой берші деймін қой бермеймін кімге айтып отырмын кімге айтып отырсың қой берші қой бермеймін пожалуйста қой бермеймін Бұлай, қой берші деймін қоя бермеймін деймін кімге айтып отырмын кімге айтып отырсың қой берші қоя бермеймін жардамға алем дүкенінен қалаған тәуіттегі бардық жыл мезгіліне лайықты үй бүле мүшелеріне бұт киім таба аласыз Түркияның белгілі өндүрүүчүлөрүнөн сапаттуу бут кийимди жеткиликтүү баада аламас. аласыз эң башкысы ыңгайлуу баалар сизди таң калтырат анын үстүнө азыркы алтымыш пайыз арзандатуу баарыбызга керек эми сапаттуу бұт кийимдер кичи райондун жашоочуларына алда канча жеткиликтүү олып калды мелион баардык үй бүлө үшін бұт бут кийим убакыты қанша? канча эки жүз элүү Гоголь, бұл грабеж да? Қандай тебя грабеж? Бізделі төлі отпай ма? Сілер бере турган ақшаға мен тауып қана қала алмаймын. Өзінше жай отырып сөйлешелі сөзгө келбейсиң. сөзге биз Жоқ, біз мұндайлы алалы э так смотри. Малейский. Браттар болады. Толық қана салып беріле дейді қой. Ей, сен ким жүрсің? Расында сөйлесіп көрелі. Еркек жүрсің? жома ма? Аз аз. Е, алтын қандай сізге? Е, брат? Мен сені танып қалды ғой десе. <laughs> ой мындай эле өзүмдүн жумуштарым менен барып келдим футболкаңызды караганда аябай чарчагансыз го э жок анча деле чарчаган жокмун кепкаңыз каякта ата үйдө да кепкаңыз менен кетпедиңиз беле сиз ата роза эжени жактырып калгансыз қой, э жоқ мен емі жас бала білемін жатыр жоқ мен ғой жаспын ал кемпір тұр ой роза кепкаңызды ұнтып қалыптырсыз артыңда тұрады деп айтып қойбайсың мынандай айтсам қарай қойдыңыз ғой не ол бизнеске араласып жүресің енді тұрмышта өзің анайсың сен міне тіге афришпен өйтіп отырсың мен аферист емессің ғой аферистсің е ладно еме қылшы Эй, тек бизнесін тартып алып қылшы менің шефім болады алдында істеймін ал маған жұмыс беріп тұрады тартып алсаң қарай мен жұмыссыз қаламын маған ақша керек қазір е жома сен қызықсың ғой мен мына жақта жалғыз ел емеспін мен үстімнен де қараған кісілер бар а тігінен тем более қанша кішкене кет айтады білесің е э, мындай қылады сол сен үстіңнен қараған кісілерге айт жетіге по любому азыслет заводын тартып алғанда толық жоқ не керек емес ештеңе ете алмайсыңдар тура биржадағы банкрот болсыңдар жабып саласыңдар өзі іштете берсін аннан гөрі сілер доляға отырғылы крышевать етіп тұрасыңдар еще э жома сөйлесіп көрейін жоқ сөз бере алмаймын мақұл ба әрекет қылайық әрекет қылайық все білтелек кезіңе э, аз барғанда маған ойнап қойшы кішкене ә? не деп короче аз барғанда все шеф шештік екі үш күнде шешіледі алтынбек түсіндің да все салам алейкум давайте ә? все еще эме братва мы не хотим стрелять эй мы наблюдаем Мәлі, мейлі Чумикин? Чирчинди пірім. Мен не дедім? Сен мындайлар менен разговор короткий да. Қалсып әкем, ой, күтіп тұрасыз, біздікілер де келіп калышты. Болды, келбей эле қойшын. Мен просто пробка болып қармалып калышыптыр да. Жома, сага рахмет. Шеф, любой нәрсеге старт қой. свиданияға барайын деп жатасыз ба ой жоқ жоқ қаяқтағы свидание еме жаңағы неле жаңағы ошо иши кылып свидание емес бирок саламатсыз кандайсыз мен сизден кечирим сурайын дедим эле маған аяп айтарын отасыз ба жоқ әмне көңіліңіз сұс ой біргеле солар мен гүлдерімді сындырып салыптырды қайсы гүлдеріңізді ой көшеде отырғызған гүлдерім бар болчу соларды көшеде гүлдер сіздікі өле менікі қолдарын сындырса шулардың сындырыш керек анда алардың қолын идиот мырк тупица ай мен деген ошол гүлдөрдүчү ой карайм а кайдагы маккой үчүн эми кайрадан отургузушум керек мен анда кичине кое туруп келейинби э қыдыр алды гүлдерді бір жаш қызға беріп қойыңыз бұл? ар беріңіз жең аласыз жап жаңы toyota camry 75-ке е болуңуз а абай кел отыр! ұрысатын шығар атыр атыр ішесің бе жоқ жоқ көченің кішкене көбірек болып қалып шеф тіге мира жөнінде сөйлесейін деп сізбен мен дағы ошол жөнді көп ойлондум уақыт өтүп кетиптир да а мен болсо өз жашоом менен алып урушуп жүрө бериптирмин Қызыма жакшы ата болуп емес жақшылықтың ерте кетші жоқ Еме... қызыма да небереме да башка мамиле кылам ошону билесиңби мен жаңы ресторан ачкам анан ушул ресторанга өзүм шеф повар болмокмун азыр сен ошол жакта иштейсиң мен ошентип чечтим менен экөөбүз чужой эмеспиз да буюрса жакында күйөө балам болосуң анан кийин кызымды дагы неберемди багыш үчүн чоңураак жумуш керек да бирдеме айтайын дедиң беле айта бер жок ошо мындай эле болчу мындай эле мен барып иштей берейинчи э жок жок жок жок жа мен мынча убакыт күтө албайм тем более мен башка клиенттерди таап койдум жак эже ох чочутуп ийдим сиз да мени чочутуп ийдиңиз эки мүнөт турдуңуз го ушинтип айлыгыңа келсеңер Жаңылық тілі жок баягыдай эле бирок акча болуп калса сөзсүз берем э баарыңарга кабатыр болбоңуз инструменттерге эле келдим өткөндө калтырып кетиптирмин жумуштарың жакшы элеби жакшы эле бирок шефибиз баарыбыз сиздей эмес экен жакшы болсо болду жака эжем сиз экөөбүз бир барып отуруп келбейлиби қарап көрсем сіз екеуіңіз көп сөз көріп тұрсыз мейлі о жүр келіңіз жерге барабыз деп едің біле мен барушы ең тыныш жерле ұшыл келе алыңыз өзбек өзіме клубқа сүт ішу үчүн келдикпи эмне мен мындайды ичпейм да чака же кичине өзүңүз деле ойлонсоңуз сіз қолыңыздан келгеннің барын кылбадыңызбы элин деле ойлой бербей өзүңүз деле ойлобойсузбу эс алыш керек кичине күнүгө эле иштей бересиз келе алыңыз ичиңиз да акыркы жолу клубка качан келдиңиз эле мейли ойлонбой эле элеңиз келиңиз ичиңиз қандайсың өзі жакшы мен жаңа айтқан сөздеріме көңіл бұрма тек келінімнің көзінше не дейін білбей қалып эле сүйлөп қойдым шындығында антип ойланбаймын мен сен сен шын эле сулуу аялсың қыдыр қыдыр э бір жұмадан кейін тұлған күнім болады ошондо құнақ болып кет макулбу макул сөзсүз келем күтөм макул келем өзімді бері жаман сезіп атам мека сен да ауырып қалдың ба кеуітің кішкене башкачыраак го мен бир нерсе ойлоп атам ай мен азыр экөөңдү арылайм тур бычактап келчи бычак эмне болсун ар бычак картошка арчыйм моолокону да ба пияз чеснок арчып берейин қайты диана ертең маған келет екен анан түсіндім ертең чечелинчи ошо басат жака каякта сени менен кетти деп ойлогонсуз келе эле кал